қайырлы күн қазақстан азаматтары бауырлар қазақтар ә, мен қазақстан республикасының азаматы зейнеткер пенсионер заңгер жоғары білімді болатхан жұныс деген ағаларыңмын біреуіңнің ағаларың біреулерің аталарыңмын ә, жаңа мына әлеуметтік желіде фейсбукта біздің жастар онлайн митинг өткізіп өздерінің ой пікірлерін ашық айтып жатыр мен де ол жастардың онлайн митингісін қолдаймын қуаттаймын дұрыс солай ашық айтуымыз керек бәрін мен де соны жалғастырайын деп отырмын біздің еліміз қазір еліміздің жағдайы әлеуметтік экономикалық саяси жағдай қалай қазір мәз емес жағдайымыз қазақ елінің жағдайы нашар қазір біз ә, біздің елімізге қатер төніп тұр біз құрып кету алдында тұрмыз жойылып кету алдында тұрмыз қазақ айтады ғой сақтансаң сақтаймын дейді алла тағала сақтықта қорлық жоқ дейді сақтануымыз керек ә, қазір әлемде көп жақсы өзгерістер болып жатыр оң өзгерістер міне бәрі жақсы өмір сүргісі келіп жатыр елдің міне ана хабаровскіде ресейде білесіңдер үш айдай болды міне шығып жатыр мына белоруссия міне бір екі айдан асып кетті міне ә, ана башқұрт ағайындар шығып өзінің әне Құштау тауын аман алып қалды жойылудан өз жерлерін біз міне жайбарақат отырмыз ана қырғыз ағайындар әне өз президенттерін кетіріп ә, өз қалауларымен өзгертіп жатыр міне нағыз демократия біз шайбарақат отырмыз міне тәуба шүкір алма піс аузыма түс деп олай болмайды отыра берсең <clears throat> тәуба шүкір деп отырған адам ертең оның оянғанда құл болып оянады дейді не болмаса ұлт ретінде жойылып кетеді деп айтқан екен ана түрік елінің тұңғыш президенті реформатор ұстап мұстафа Кемаль Ататүрк деген тұңғыш президенттері сол сияқты біздің көптіген азаматтар қазір Жұқтап отыр тәуба шүкір деп отыр олай етуге болмайды сақтану керек сақтануымыз керек біздің елде заң жоқ мен өзім заңгер ретінде айтамын конституцияның талаптары сақталмайды сөз бостандығы жоқ бейбіт жиын митинг өткізуге рұқсат бермейді әне күні өтті әне алматыда бірінші октябрь күні мен де бардым ешқандай сөз бермейді халықтарға өздерінің ана биліктің қуыршақтары кедергі жасап біздің әділдік шындықты айтқан азаматтарға сөз бермеді арасында бірен саран айтып қалды біздің жастарымыз азаматтарымыз патриоттар бірақ барлығына сөз бермей арандатушылар шығып дұрыс болмады сондықтан міне біздің жастар қазір онлайн митинг өткізіп жатыр ғаламтор арқылы соны біз пайдаланып өзіміздің ой пікірімізді айтып мына шіріген билікті өзгертуіміз керек кетіруіміз керек бейбіт жолмен әне осыдан екі жыл, екі жыл бұрын армения халқы бейбіт шеруге шығып ереванда әне пашинян деген оппозиционер премьер министр болды парламенттік мемлекет құрды Бізде сондай парламенттік мемлекет құруымыз керек <coughs> өзгеріс керек өзгертуші халық конституцияда жазылған биліктің бірден бір бастауы халық деп халық біз билікті өз қолымызға алуымыз керек мына жемқор билік билікте отырғандар бәрі жемқор шетінен тойымсыз қанағатсыз жалмауыз міне шал назарбаев 86 жылдан бері билік басында келе жатыр оны мына біздің мына жастар білмейді біз білеміз міне пенсионерлер зейнеткерлер 86 жылы қонаев кеткенде ол екінші адам болып отырған колбин келгенде де екінші адам билік басындағы екінші адам болды содан бері міне биліктің басында жүр ешқандай өзгеріс жоқ кері кетіп бара жатырмыз 90 жылғы бірінші біздің конституция дұрыс болған алғашқы депутат алғашқы парламент бәрі жақсы болған патриоттар оның бәрін қуып қудалап таратып өзіне өзін тыңдайтын қуыршақ парламент жасап алды конституцияны өзінің өзінің <coughs> ыңғайына қарай өзгертіп черновик қылып жіберді міне ойына келгенін жазып заңда мына юриспруденция ғылымында заңда жазылған заң ғылымында заң алдында бәрі тең дәрежелі болу керек бірдей болу керек деген ол барды да конституцияны өзгертіп бірінші президент елбасы қылмыстық жауапқа тартылмасын қудаланбасын деп өзгертіп тастады өзіне привилегия жасап алды артықшылық жасап алды сол сияқты мына депутаттар да Әріміз саң алдында бірдей болуымыз керек өзгеріс керек <clears throat> өзгертпесек біз міне құрдымға кеттік кетіп бара жатырмыз сондықтан ағайындар бауырлар ояну керек ояныңдар бір біріңді оятыңдар митингке шығуымыз керек ана беларусь халқы сияқты қатарынан шығуымыз керек бір ай тұрамыз ба бір жарым ай тұрамыз ба он күн тұрамыз ба кеткенше мына шіріген билік кеткенше тұруымыз керек шығуымыз керек айтатын әңгіме көп міне бәрін айтып жатыр жастар айтып жатыр жастар ояныңдар ана <coughs> белоруссия халқы әне ана жаңадан сайланған бірақ орнына отырмаған ана президент қызымыз ультиматум жасады ғой лукашенкоға осы өткен айдың 26-сына дейін кетпесең біз <clears throat> забастовкаға шығамыз деп барлық завод фабрика жұмыс орындары забастовка жасап жұмыстарын тоқтатты студенттер оқушылар бәрі көшеге шығып жатыр халық Бізде де сондай ультиматум қоюымыз керек мына шалдып кетіруіміз керек диктатор конституция бойынша президент екі ақ мерзім отыру керек еді бұл міне отыз 6 жыл болды 34 жыл болды міне 86 алтыдан есептесек әлі билікте келе жатыр кеткісі жоқ не деген ұят масқара тойымсыз қанағатсыз пенсия жасы қазақстанда ер адамдар алпыс жас алпыс жаста пенсияға кету керек міне мен пенсионермін неге заң орындалмайды ол пенсия заң бәріне бірдей болу керек мына тоқаев та президент өтірік президент асып кетті пенсия жасынан депутаттардың қаншама сәні көсіріп 82-83-ке кетті міне ұят емес па кетіру керек сол арым тамақтардың бәрін айтатын әңгіме көп оның бәрі айтып жатыр сондықтан бауырлар ояну керек мен тағы айтайын дегенім мен өзім міне бұрынғы заң қызметкерім милиция ол кезде біздің кезінде милиция майорымын мен міне жоғары дәрежелі офицермін <clears throat> мен мына милиция полиция қызметкерлеріне айтам, жастарға отставкаға кетіңдер халыққа қарсы шықпаңдар сендер ант бергенде присяга қабылдағанда елді жерді қорғаймыз дедіңдер халықтың құқығын қорғауларың керек сендер мына диктатордың қолшақборы болып кеттіңдер робот зомби мәңгүрт болып кеттіңдер өздерің ойлау қабілеттерің жоқ па бір ай отставкаға кетіңдер бір ай аштан өлмейміз бір айда бәрін өзгертеміз ояну керек мына заң қызметкерлер, прокуратура сот неге сендер диктатордың солын соғасындар өздерің ой саналарың бар ма заңға бағыны керек қой сот деген тәуелсіз болу керек заңға ғана өзінің ішкі түйсігіне бағынып шешім қабылдау керек сендер ана диктатордың берген бұйрығынан алмай жатсыңдар ның кнб ұлттық қауіпсіздік комитеті оларда мына полиция ұлттық қауіпсіздік комитеті бәрі сендер қазақтың балаларысыңдар ғой патриот емессіңдер ма заңды білесіңдер отставкаға кетіңдер заңсыз бұйрықты орындамауға болады айтатын әңгіме көп ана белоруссияда міне қырғызстанда полиция бар халық жағына шығып жатыр ғой өздерінің киімдерін шешіп лақтырып мен халқыма қарсы шықпаймын деп жатыр қандай әне азаматтар жақсы патриоттар мына соңғы қырғыздың президенті әне сауранбай жиенбеков өз халқыма қарсы шыққым келмейді оқ атқым келмейді деп әне өз еркімен кетті халық қарсы шыққаннан кейін не деген міне саналы азамат бір жағынан қарасаң біздің президент не креслоға жабысып әкесінен қалғандай кетіру керек оны кетіреміз ертең қылмыстық жауапқа тартылады халықаралық сот гага сотына береміз бәрін халық оянып жатыр әне енді ә, қырғызстан әлі өзгеріс жасады лукашенко міне жетті финишке ертең ол да кетеді келесі кезек назарбаев пен путинге келеді кетіреміз бәрін алға қазақ елі біз жеңіске жетеміз ояныңдар бауырлар алға қазақ елі